भाई इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो तो मजा आ जाएगा कोई यूट्यूब पर है तो बताओ फिर वो डाले अपने वीडियो अबे एक के पीछे एक आओ विशेष तो भाई एक के पीछे एक आओ लाइन में आओ इधर आओ रे वो रे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो तोड़ दे तोड़ दे